Try harder, try harder. Try harder, try harder. Bye bye. 我想打场正常的都唔得啫，真再 rồi ai xe ai xe ai xe ai xe你解決佢，我我 Obi。 喂，唔好轮，好煩啊！食屎啊！啊，又嚟啊，又兩隻一齊 I C 啦，好煩。攞，攞，啊！你添啲針啦，咁樣針嚟上面。系係？係針到嘅，但係佢佢唔識咯。 <laughs> 係針到嘅，技術上。 你你你過去，唔好俾佢出嚟。啊！No！買羊絨剪嘅時候咧，就話唔好買羊絨剪嘅時候可以輕鬆咁畫到先。白雞麻喎，喺佢面前喺度畫嘅。Fuck you！You're wasting my time. 希望佢唔喺中路啦。O K，我见到佢啦，佢又九唔搭八，早咗去打打六队啫，九唔搭八。又去送头。但系佢打人咗。等阵我哋要打灰先啊！等阵先，我一定要打灰。灰队有可能我。拜。 兩隻綠隊 NC，點解要 target 咧？灰隊應該會 target。冇啊，全世界都 target 啦，我哋啊！啊，你仲要過嚟呢個位俾我卡？做乜傻㗎？哇哇，佢哋超遠啊，nice 啊，串串打。Again, again, stop targeting. 我又嚟啦，好似見到屋嚟嘅。呢只未見到，唔知佢有冇溝通。我哋仲有出，非常好。你會翻屋企攞資源㗎，跟住食咁。哦。 <laughs> OK，Cherry Pop。 俾我釣到個 check report 出嚟，非常。好。h 队隊可能有八粒宝石。如果係咁咧，我就我就我我我退鏡唔係。唔係，I mean 誒退 h Oh no！冇啊，天氣，我避你㗎，即係我避啊，哎呀，而家唔相就，我自己唔得。

多两仔一齐打我都就嚟打唔赢，真系笑死我！佢又跳咗落架，我真系冇嘢好讲。我我係以为啊，佢出去啦，佢出，唔得，唔得，唔得，唔得。 Try harder. Try harder. Try harder. Try harder. Bye bye. 冇人掂到我。我 rich i am rich.

食屎啦你！即即即即你咁样你其实都都赢唔到噶啦，咁你不如投降好唔好 w what the f u c k 你喺边啊 o k nice，弱智仔。OK，唔好走啊！木剑啦已经，你就当弱下我啦，木剑噶啦已经。 what the fuck you？佢唔会撑到你藏自位系嘛？冇可能啊，好废啫嘛。整个 power freezing，冇嘥我时间啦你，好烦啊。我演完啦。